jumpa denganmu Masihkah kau usia ditelan waktu Namun aku ada bila kau mencari sana bahagia aku Jumpa denganmu Masihkah kau ingat Kisah di sekolah dulu cerita jumpa denganmu Masihkah kau ingat kisah di sekolah dulu Semua berlalu Usia di he